Da. Weg. Da. Weg. Da. Weg. Noch. Äh, nein. What? Doch, er ist hier noch. er ver Lauf! Mädel! Ich, ich bin festgestackt, ich kann nicht laufen. Oh, nee. Kannst du... Ich... Nein. Nö. What? Okay, es fängt schon mal lustig an. Okay, danke für die Info, das hätte ich jetzt auch denn gewusst. Ich, ich, Bye.